Hello，大家好，我是金英老师，又到了每一周的生肖运势周报时间。接下来跟大家分享的是十月七日至十月十三日这当中重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。在我们开始之前，请各位朋友记得按下订阅小铃铛加赞，让你可以在日后及时收到老师的贴心运势提醒哦。首先，让我们来看一下，在这一周我们会迎接什么样的日课。 礼拜一的部分，我们会逢到的是重阳节。每当过一个节气的时候，老师都会希望，荧幕前的朋友，尤其是家中有老人的，或者是年长的长辈的朋友们，务必一定要注意一下他们的健康状况，要注意温差的变化，以及有慢性疾病的朋友们，更要定时的、定量的服用你的药物，才能够确保你能够安安稳稳的度过每一个新的节气哟。 从事在医疗方面工作的朋友们，也很容易在这一天发现进出医院的人呐特别的多，也会特别的繁忙。虽然会很累，但是也希望你们能够将心比心，协助这些心急如焚的家属们，能够在这一段时间赶紧让他们的家人能够平安的回到家中哦。再来礼拜二的部分，我们会逢到的是寒露。 这是一个新的节气，因此老师也会建议是说，在这个礼拜的养生之道，就是尽可能多喝温开水，而且多食一些温食性的水果，比如说像西瓜，又或者是梨子这一类的水果，在这一周呢，我们就尽量少一点的服用，才不会让我们的这个底气呢被破坏掉喽。 另外，在礼拜三的部分呢，我们会逢到雾探病的日子，因此在这一天呢，如果你刚好有要前往去探望亲友的病况的话，我们建议是前提前或者是延后一下，会是比较好的。而礼拜四的部分，我们会逢到的是当月的月破大号，因此大部分的集市老师会建议少去晚一些再去做决定，会是比较如意的。 礼拜五的部分，我们会逢到的是人格反攻，在这一天呢，非常的禁忌是嫁娶、纳婿、进人口等，因此，如果说你有要前往去做登记的朋友们，记得我们不要在这一天去做登记，要缓一下会是比较如意的哦。另外，这一个比较吉祥的日子，也会对你们的婚姻添上一笔吉祥。 礼拜六的部分，我们会逢到的是凤凰日，在当天呢，对女性朋友是特别的好的。因此，如果你刚好有需要求子的、求姻缘的，或者是求运势顺遂，女性的朋友，不妨可以在这个周末礼拜六的时候，到庙里去走一趟，拜拜，为自己祈福，贴点好运。另外，在礼拜天的部分，我们会逢到午休照的日子，因此，如果当天你有正在装潢的朋友们，记得。 你的厨房的灶在当天千万不要去碰到喽。以上是这个礼拜的预克吉凶的部分，接下来我们来看一下当周的陨石王又是哪三个生肖的朋友吧。首先第三名是我们属龙的朋友，第二名是我们属兔子的朋友，而第一名是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 这三个生肖的朋友，在这一周，你们的运势相对的旺盛。做任何的决定，在这一周也可以给你们带来相对大的效益。比如说，如果你在这一周所成交的订单，它可能可以给你带来的获益会是翻倍的。另外，在感情的部分，这三个生肖的朋友也相对的在这一周会比较的顺遂。如果有想要邀约对方，不妨就趁这个时间。 打铁趁热哦，财运的部分也会建议这三个生肖朋友能够适时的在这个时候做一些财务的规划，才不会呢一时呢就把这些钱呢都还回掉咯。另外，再来让我们来看一下，针对不同的生肖在这一周的个别运势状况又是如何的吧。 首先，我们来看一下第一个生肖是属老鼠的朋友，在这一周，老师建议你要学习如何整合你的资源，而这个资源可能来自于不同的部门、不同的生活圈，甚至是家族。只要是人脉的资源，或者是实质的资金的资源，或者是能够给你十足帮助的资源。 你都要学习去整合跟运用，而且在不同的一个时段的时候，就要去做重新的一个筛选跟筛减，不需要留的人，我们就不用太多的去做联系，毕竟一人一个时间是非常有限的。你一天扣掉睡眠时间，你可能真正就只有不到。 十八个小时可以好好的去跟其他的人去做互动，因此把对的时间花在对的人身上，也相对的是重要的。因此，在这个礼拜，老师建议属老鼠的朋友好好的评估一下，你手头上有哪些人力资源是可以帮助你的吧。在这一个礼拜要特别留意的天数是星期六喽。下一个生肖是属牛的朋友，在这一周非常的热议，可以让你看到是回报。 也就是你之前所做到的一些付出，会相对的得到甜，甜食以及得到一些呃回报这样子。因此，属牛的朋友呢，老师也会建议你们在这一个礼拜尽可能的哦，要好好的重新规划一下自己的脚步，因为得到了回报，代表了一件案子的结尾，也代表的是另一个案子的起头。 如果你没有在这个时候适当的做一个起头，那很多事情也会怠惰，也会延迟。所以属牛的朋友切记不要忘了帮自己定下新的一个计划案哦。另外，属牛的朋友在这一周要注意天数是星期日。下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜，老师建议你要安分守己，做任何的事情。 决定或者是谈吐上面，尽可能不要让人家觉得你非常的莽撞，或者是没有经过思考就说出来一时的气话。你的愤愤不平的语气可能会招来别人对你的更加的不谅解，而让这一笔良子在日后会让你种下不好的苦果。所以属老虎的朋友切记，在这个礼拜是多想少讲会是比较好的。 在漳州呢，老师也会建议你要留意的天数是星期六。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜你要开始学习依赖，也就是你要学习就是小鸟依人。好，这是针对感情部分。在工作部分的话，要学习放手授权给别人来协助你。有的时候虽然你想要说的事情都能够自己亲身下手去做，可是如果 别人能够做得比你好，又更有效率的话，和不能把这个权限放给别人，把你的时间用在更适当的位置跟事物上面呢？属兔子的朋友，在这一周你的运势相对的旺盛，因此没有特别需要留意的地方。只是如果能够多依赖别人一点，多放一点权利一下，你可以有更多属于自己的时间，享受这一个周的好运。下一个生肖是我们属龙的朋友。 在这一周是属于事事顺心的一周，因此没有什么太大的问题。在当中呢，除了就是要注意在健康的部分，可能会有点不太舒适的感觉，因此老师会建议你要多穿的保暖一点。再来就是我们在饮食上面尽可能就是清淡，然后轻食为主，这样子会对你的肠胃的负担也会相对的少一些些哦。 再来下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友在这一周呢，老师会建议你要给自己有一点身心寄托的方向，不管是埋到书里本里面去找寄托，或者是埋到影剧里面去找其他的一个心情的放放松，或者是把自己呃留恋在一些场所里面啊。 去认识新的朋友，让自己能够跳脱，这些都是一些新的方法跟寄托的方法。但是最大的前提就是不要一直不改变自己，每天一日复一日所在做的事情，去接触新的环境、新的人事物，对你会是比较好的。这一周不妨尝试看看，或许从联谊开始也是一个不错的想法。 属蛇的朋友在这一周，因为你们的运势是很强旺的，因此没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在这一周呢，特别容易会有这个繁忙疲惫的感觉，整个会席卷全身。更要留意的就是在肠胃上面很容易会有不适的一个状况，因为你可能会有暴饮暴食，或者是说有太多的一个聚会，导致你在呃。 饮食上面的时候呢，比过往的负担呢要来得太多，让自己会有点肠胃承受不住的状况。属马的朋友切记，这个时候多一些的蔬菜水果，甚至或是补充一些维他命，对你来讲的话会是比较理想一点的。当周呢要注意天数是星期二哦。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友在这一周。 容易会让自己陷入过于急躁的一个状况，很多事情急的想要表达，表达不清；更多的事情急的想要去完成，可是却没办法按时间表去做，因为你手头上要做的事情太多了。需要的朋友，找个人帮你分担吧，又或者是说把它记录下来吧，这样子你才可以知道自己到底后续要怎么样去把进度给拉回来。 同时，你也才能够知道，是说你到底有多少未完成、待完成的事项，才不会一直卡在那样的一个心思跟情绪里面，反而会迟迟没有行动力。属羊的朋友在这一周要留意的天数分别是星期一跟星期三，尤其是星期一的部分，测官相对的会比较重，因此。 在外行车的部分，或者是行走的时候，特别都要留意。不管你是开车的，或是你是行人，也都是一样要注意交通好志哦。下一个生肖是我们属猴的朋友，在这周要适当的去调试你的压力，这样的一个压力会让你有怠惰感，让你很多事情都却步不前，不想要往前走，呃，不想要开始去行动。但是如果你没有这样的一个行动力， 永远都不会有完成的一天，搁置在那里的工作也不会忽然就变成已完成的状态。因此，属猴子的朋友，老师建议你要提醒自己，还是要赶紧把未完成的事项落实完成，才不会一直心悬在那里。有的时候，完成是一下子，可是一拖就会很久哦。属猴子的朋友，切记在这一周要留意的天数分别是星期二以及星期日。 再来，下一个生肖是我们属鸡的朋友。老师劝你们在这一周要小心跟谨慎。这个小心跟谨慎，尤其是针对如果你是属于在做行政，好，或者是会计人员，你没有处理到文书工作的朋友，那请你们务必要留意你所打进去的数字有没有多一个零，你所打的字有没有经过润稿，这样子才不会让你在工作上的一些小缺失带来一些。 让公司或者是让你的工作上蒙上不必要的困扰哦。属鸡的朋友在这一周要留意的天数是星期三。另外，在这一周，属鸡的朋友比较容易会有喉咙不适的一个状况，因此适量的多喝一点水，对你会是比较好的。尤其是起床之后，喝一杯温开水，加上一小小撮的盐巴，对你来讲是不错的哦。下一个生肖是我们属狗的朋友。 属狗的朋友在这一周会迎接改变，这样的一个改变可能是在家里的成员有新的访客，又或者是有客自远方来。同时呢，这样的一个改变也会代表的是你在职场上，或者是在人际上面会有一些不太一样的一个状况。老师也会建议属狗的朋友在这一周，尤其是礼拜三跟礼拜四，一定要让自己能够下班后如期的。 回到家中去做休息。另外，在这个礼拜，你很容易因为行程过满、过饱而让自己身心很疲惫，因此在月这一个周的中间，也就是礼拜三、礼拜四的时候，适当让自己休息一下，重新充电一下也是比较好的。下一个生肖是我们属猪的朋友，在这一周要切记不要让自己有冲动型消费的一个状况的产生，不然你很有可能会买了一堆。 其实你不是那么需要，甚至会有点浪费的东西。很多东西它不是最好的就是最好的，而是最适合你的才是最好的。如果一样东西非常的好，可是你却用不到它百分之十的功能，那你又何必花大把的银子在这样东西上面呢？ 更多的东西可能只是物质上的一个享受，但是事实上，它对我们的日常，或者是对你的工作上，并没有实际大的帮助及效应的话，老师也建议你可以三思再行，不然等你把这东西搁在旁边的时候，可能这样东西的分歧你都还没缴清哦。属猪的朋友，在这一周要留意的天数是星期五。再来，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名是我们属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周对你们来讲，感情是相对的顺遂。不过，在这里要提醒一点，这里在这一周也会意味的是，你们很适合去做回温。不过，这个回温不是针对回锅，如果是针对想挽回感情的，老师建议不要。 在这一周去做任何的执行哦，毕竟在节气的一个变化的时候，很多时候会让人家，比如说，就像你参加一个婚宴，又或者是你参加一个一个告别式的时候，你因为沉浸在那样的一个气味的时候，你特别的会想要做某些事情。这一周就是类似像这样的一个状况，你可能会忽然很想念过去的某一个情人，或者是单恋的某一个人。 你很想要跟这个人去做联系，或者是有更多的互动，但是因为这出发点并不是那么的好，而且这可能只是仅于短短的三分钟热度，因此要不要让自己陷入到这样的一个纠葛跟纠结？不然等这个节气跟气味一过的时候，你也会发现我到底在干什么？反而把不该经营的感情投了注，把该注意的人。 放在个旁边，所以老师建议你们要特别留意一下。这个礼拜是属于一个我们可以 maintain 你的就是现有的感情的状态，不宜去做开拓。好，以上是针对这个礼拜的运势周报。喜欢的朋友，请记得在下方帮老师按下订阅小铃铛跟赞。如果你想要， 老师咨询，也不妨透过老师的微信、Line 或者是脸书跟老师联系。我是金老师，我们下周再见喽。